¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Somos Sismo 2017. Nos dedicamos a apoyar a las familias damnificadas por el terremoto del pasado 19 de septiembre. Queremos darte las gracias a ti que participaste compartiendo en redes sociales, donando, cargando, levantando, ayudando de cualquier forma. Aún falta mucho por hacer y necesitamos tu ayuda. Te invitamos a seguir ayudando. Apóyanos a continuar trabajando por México. Colabora con nosotros de cualquier manera, ya sea difundiendo, donando, aportando o sumándote a nuestro equipo, trabajando incansablemente por devolver a México el bienestar que se merece. Visita sismo2017.mx o síguenos en Facebook y Twitter como sismo2017mx y descubre cómo puedes ayudarnos a seguir ayudando. Te mandamos un abrazo y muchas, muchas gracias.